Gorko bilerari begira, ez dugu itxaropen handirik, ez bai dugu jakin eh, aurreko bileratik zer, ez dugu E, bueno, publikoa izan zen e, sindikatu hori egin zitezkik gure eskaitzak, publikoa ere izan zen sindikatu guztion e, eh, atxekabea eta kontakotasuna. Hortik aurrera gobernua ez beste inolako pausurik eman, ez du gai izan e, eh, sindikatuekin beste modu batean edo bestean negoziatu, eraz gaur ez dakigu baiaren gainean zer egongo den, ze gai ordenean jartzen duen bakarra da, aurreko bilaren jarraipenarekin e, jarraituko dukuna, ez? eraz ikusita zinen testingurua, batez ere aurreko zuekin zagoen eh, testingurua, hau da, akordio politikoak ez daudenez eh zaitasunak egongo dira gaur eh egoro eh, edo gobernuak eh azken zetako eta azken jarretako jarrera batek emanik badu ziurrik esango du ezin duela eh inolako eskaintzari eta guk dugu ordea ba, badagola aukera E, bide propio bat egiteko, badagoela dirua, ere, atzo berria izan zen, e, bederatzen dagoetabi milioi euro gehiago e, e, jasoko dituela eh, ezko jaularitzak eh, ogasun ez berdinetan. Etatzen dugu, diru horrekin ere, eh, eta, eta egondeteken diru gehiagorekin, bide propio bat inezak egula zerbitzu publikoen garapena eta zerbitzu publikoen defentsan. E, dagoen bankuekin edo finantza zorra ordaindu baino langileekin dagoen zorra ordaindu behar dela, zerbitzu publikoak benetan betazko izan daitezen eta betetezko izan daitezen inbertsioa onditu daitekela, e, ordezkapenak lehenengo egunetik egin daitezkela, e, osagarriak euneko eunera igo daitezkela, eta bat, eta bat. Beraz, eskatzen dieguna da gobernuari, propaganda gutxiago, eta e, egiazko gauza gehiago. Hau da, daukan dirua, ez erabiltzea, daukan superabita ez erabiltzea. Zorra horretzeko, baizik eta langileekin, zerbitzu publikoko langileekin daukan zorra horretzeko erabiltzea. Hori da gok, eh, dugu jarrera.